السلام عليكم خي امين ça va كي داير بخير صافا الله يطول عمرك اخي الله يبارك فيك اول حاجه نقدموك للمشاهدين اها donc امين متشرفين متشرفين من مدينه آه، من فاس والرشيديه باش ما ننساوش الرشيديه دونك d'origine رشيديه originaire د الرشيديه exactement داكور شنو تدير في الحياه donc je suis un directeur général d'entreprise privée voilà مزيان الله يطول عمرك الله يبارك فيك la passion automobile فين خليتيها exactement la passion خديتها من الوالد الله يرحمه وجي لي ديفلوبي وفي ميزور افيك لي زاني هنايا في المغرب وعلى برا voilà. مزيان سيدي donc دابا جبتينا اليوم الكلاس اير ديالك exactement classe R donc غنديرو نضربو دويره مرحبا وتما غنتبريزونتينا الكلاس اير وعلاش خديتيه وطومبيلتي اللي دوزتي من قبل مرحبا داكور مرحبا يلا الله يطول عمرك الله يبارك فيك قليله بزاف قول لي انا شنو جبدك ليها باش شريتيها اش غنقول لك آه، اللي جبدني راك قلتي exactement c'est طوموبيله قليله هذه الاولى original واش غنقول لك سي الفاتور بور لي بيبير لي بير دو فامي كوم سا كالم ترانكيل عندها واحد ستيل سبورتيف آه، آه، شويه و même temps classe donc هادشي اللي خلاني ناخذها وهي ثقيله ثقيله اكزاكتومون 2 طون 5 2 طون 5 اكزاكتومون دونك لا موتوريزاسيون اللي فيها Euh, la motorisation, la motorisation c'est une V6 de 3 litres. 350 Exactement, 350, exactement. Les chevaux, je pense, 270 Exactement, TNSB. Ah, Vu le poids ديالها زعما un rapport poids vitesse انا pour moi زعما c'est suffisant. كتمشي زعما تبارك الله آه، الحمد لله مزيان. نديرو بها واحد نشوف نشوف Exactement. نشوف واحد شويه آه. لاكسيلاسيون ام فايت دوزتيها حتى هي اكزاكتومون البي ام في 10 ام 5 هادي على برا اكزاكتومون هذه على برا بلاك فرونسيز ودوزت اوسي ان في 8 اودي كيو 7 فوالا في 8 ديزل ديزل ديزل فيه الكوبل بزاف هذا كوبلوز فوالا فواتور كوبلوز و تري كونفورتابل اوسي مي سبورتيف فريمون سبورتيف في لو- زعما لو كاباري ديالها كتجري تتجري اكزاكت مي لا كونسوماسيون هذاك الشيء بزاف بزاف كونسوماسيون صراحه بزاف هادي لا كونسوماسيون شحال كتعطيك هادي اوتوروute 10 et demi à 120 km كومبيان par heure لا 10 et demi واني لا اكسيليريتي كتمشي ليك 12 13 ماكسيموم تاكل فوالا كتاكل شويه اكزاكت هذا تقول هي سيتي سي بلاص سي ان سي بلاص فوالا الناس اللي الناس اللي كيقلبوا بزاف عزيز عليهم الطوموبيلات فيهم ستة البلايص هي ست الار بلايص بارفي وكاين ليسباس دابا لي لي لي دو لي دو سياج اللي سون على لاغيير كاين فريمون ليسباس مزيانه زعما كيجلس بنادم مرتاح مي قليله الطوموبيل ما كايناش très rare, très rare. في المغرب surtout parce que apparemment c'est des, c'est des voitures importées des États-Unis. Le Ah, moteur tu vas il est, dire, euh, il est allemand bien sûr, mais le montage et tout, euh, tout le, toute, la, toute la carrosserie من من les États-Unis. وي وي هذاك الشيء بان لي بان لي هذوك هذوك السينيالات Exact. الجناب صافي Exact. عرفتها راه يو اس Exact, yes, voilà. تشري شي طوموبيل وحده اخرى فاش غتفكر اللي غتزيدها زعما اللي غنزيدها و سبورتيف ولا وي مشيت سبورتيف عندك الصح حيت sincèrement كنقول كنقول الا كتب الله آه، غادي نمشي la لابورش باناميرا باناميرا كبيره باناميرا دابا انا هذا كيعجبني شويه الكبر même في les voitures زعما qui sont basses وداك الشيء كيعجبني شويه الكبر ما عزيزش عليك الطوموبيل تكون تكون صغيوره ولا لا والو هذه هذه القضيه اللي كيقولوا لي حتى la famille والو والو لا انا عزيز عليك الطوموبيل تكونوا هابطين وخاصه مجموعه وانت عاوتاني دابا على حسب père de famille exact exact ما كتحتاج طوموبيل اللي كبيره يعني ال coffre voilà voilà surtout فاش كيكون عندك les enfants خصو ال coffre يكون راك عارف les petits كيشي خصهم بزاف د الحوايج بزاف د الحاجات الكوسات voilà كاع داك الشيء donc. c'est obligé ما عندك ما دير <laughs> ما عندك ما دير اخاي exact donc جيتي عندنا حتى للرباط انت أه، أه. انا جيت آه، ديريكتومون من فوقاش انت كتبع la chaîne وانا كيما قلت لك زعما la chaîne كتعجبني بزاف c'est زعما بدون مجامله تري سانسير الله يحفظك بارك الله فيك c'est professionnel وهادي je pense un an باش كنتبعها je pense les environs d'un an باش كنتبعها mais كنتبعها vraiment تقريبا كل لي سيمين خصني نشوف آه، شنو حطيتي صافي بليزير صراحه اول فيديو انت تفرجتي فيها شتيها شنو هي؟ آه دو ميموار دو ميموار اللي جبداتني آه كاينه لا ام آه، لا ام 4 اللي در اللي درتي مع آه اكزاكت فهمتي ابخي كاين اوسي الوغ الوغ الوغ دو ميموار كاينه لا تيغوان التاليه اللي درتي عجبتني غير ولا باسيون ديال ديال لا بي ام فاش مشيتي لكازا مشيتي عند دي باسيوني آه، في كازا اوسي درتي على دوزتي دوزتي معاهم اللي كيديروا لا غوبرو اي تو سا ما ما كنتش عاقل دو أي- ميموار ديال اسماعيل ديال اي نوتيك فوالا مي هضرتو فريمون على لو ديتاي ديال لا باسيون داكشي اللي سي عجبني فغي يعني آه، انت شنو تيعجبك في لاشين هي لي زانفو اكزاكت اللي كاينين. اكزاكت فوالا داك لو ميساج كي فا ديغيغ لا شين ما شاء الله كتعلم كتحتينا ما كانت عندك المعلومه كتاخذها كيعجبك الحال فاش كتاخذ المعلومه حيت كتشوفها والحمد لله تتشوف des passionnés بحالي بحال بحالك تبارك الله بحال ناس اخرين donc صافي plaisir زعما صراحه هربنا على الطوموبيل شويه نهضروا على les options اللي فيها مرحبا لا سونو لا اه هارمون كاردن اه اه déjà سمعتها فاليز كتطلع la voiture ما كتبقاش هابطه ما عندهاش داك la contrainte ديالها هي كتقاد normalement كت ديما كتقاد exact كتحسب le poids total اللي عندها وكتطلع على حسابها ابخي فاش كيهبطوا les personnes كتعاود تهبط d'accord واخا واخا فيها هذيك 20 20 pouces فيها 20 pouces exact هي ديجا باك اي ام جي سي ان باك اي ام جي اكزاكتومون خديتها من المغرب exactement exact صافي شحال 20 وقت هي عندك لي فيدانج شاك فوا كنبدل الفلتر آه، مع ال- ال- الويل آه، 3000 افون لو افون حيت نورمالمون سي 10000 دونك على 7000 6000 كنبدلها سينو نهضروا على لا باسيون كي جاتك لا باسيون في المغرب بالمقارنه تاع شتي في فرنسا اها كي كي كتجيك واش فرنسا جاي فيها لي باسيوني واعرين المغرب جاي كيطلعوا فيها الدراري دانييرمون انا انا سانسيرمون هادي تكون شي 6 ans لا لا باسيون مزيان في المغرب كانوا دي باسيوني مي سورتو في لي ريزو سوسيو تو سا ما كانتش شي حاجه اكtuellement جو فوا كي دي باسيوني و صافي بليزير سانسيرمون حيت عندنا ما نقولوا حتى حنا كومبارون لي لي لي لي فرونسي ولا لي زيترونجي اون جينيرال حتى حنا عندنا ما نقولوا الحمد لله كاينين دراري دي باسيوني آه، بحالك تبارك الله اللي كيديروا واحد لو بارطاج ديال ل- ل- الاخر ديال لا باسيون كوم سا صافي بليزير حيت حتى حنا تبارك الله عندنا دي فواتور عندنا ناس كي انفيستيو فواتور. كي انفيستيو تبارك الله في لي مويان هادشي اللي بغينا هذاك الشيء في هاد لي مينوت بروبريو كنحاولوا نجبدوا لي باسيوني اه بلوس الناس اللي كيبريباريو لي فواتور وكاين كاين عاوتاني كاين عاوتاني ال- اللي آه، جر جر آه، بعاد على لا باسيون اكزاكت على دي بوزوان ديالو اللي اي تيتزواج اي دي زوبليغاسيون ديغيغ زوبليغاسيون صح خصو صح اون فواتور ياخذها على حساب لي بوزوان ديالو معقوله اون ميم طون تيحاول يخلي هذاك لاتوش آه، لاتوش شويه كتقول كيقول الطوموبيل مستيريه شي شويه هذه آه، كاين آه. الموتور تجري شويه ياك هادشي اللي فكرتي انت exactement كتحس فوالا حتى انا داك الشيء donc les obligations ديال la famille خلاوني نبعد شويه على ديك la sportivité 100% ولكن او ميم طون كتبغي تخلي ديك la touche كما قلتي voilà donc تتفكر في ال Panamera. exactement لا Panamera Porsche Porsche Porsche شي حاجه تبارك الله وشفت la vidéo فكرتيني la vidéo ديال ديال كاريلا تبارك الله داك الشيء ما شاء الله حتى la présentation اللي درتي لها تبارك الله استفدت انا j'avais j'avais pas des informations sûres والحمد لله استفدت بكل صراحه الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك les palettes انا دايرين ليها بهذا ال style ديال كلاس اس اكزاكتومون بحال la S effectivement بصح هي صراحه تحس براسك واسعه من الداخل اكزاكتومون كتحس براسك كونفيني كتحس براسك م- واسعه الجاج لي باربريز كبار كلشي كبير دونك كتحس براسك- بانوراميك اه لي دوبل بوا- لي دوبل اوتو بانوراميك اكزينون بان ليا اكزينون اكزاكتومون اكزاكتومون ايوا لا، تيبقى ال- ال- البروبليم فين في لا كونسوماسيون كاين الناس تيسول على بزاف بحال دابا هادي غتكون فيها غادي تمشي يغلب عليها شويه لو بوا اكزاكتومون اكزاكتومون وين راه كتهز حتى الناس كتهز حتى الناس ولي فاليز الله يبارك بصح وسي اميتو تنشكرك بزاف الله يطول عمرك بك في الرباط الله يبارك فيك السي وليد ربي يخليك نديرو ديديكاس للناس الرشيديه والناس تفاس الله يحفظك ربي يخليك الله يعمرها هضر الله يطول عمرك نتمنى الحلقه تكون عجباتكم ونحاولوا نكثروا بزاف هادشي ديال لي مينوت بروبريوير هادشي اللي كيبغيو الناس كيبغيو صراحه كيبغوا البارطاج اكزاكتومون البارطاج لا باسيون صراحه داكور وشكرا لك اللي استقبلتينا في الغابه هذاك زعما صراحه الله يمر هذا الله يبارك فيك اخي بارك الله فيك الله يخليك نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده تهلاو